Thank ganjar kata tu kel masuk di kebu bat. Yeah. Islam iman semporna Thank you. جد ஆலோசனை செய்யணும் அனுபவிச்ச பத்தி صلاه إذا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السري في سائر الأسماء والصفات رب زدني علما ورزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepuh. Nah, kau dimin ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Kiri On. Sekarang kita bersama mengaturkan yang ganjaran Fatihah. Kita aturkan kehariban bagi Nabi Muhammad SAW serta keluarga-keluarga serta sahabat-sahabat beliau raja-raja epon putera-putera turunan epon keluarga telum epon para tabiin dan tabi'in para nabi para utusan para wali para imam imam mujtahidin para ulama para sufi pengarang-pengarang ilmu-ilmu syar'iyah guru-guru dan ustaz dan guru-guru data sakit mengesepo mengesepo laki maupun bini Lepala-lepala datang ke datang ke bangsa jemaah. Cakan-cakan kenalan-kenalan merat-merat santri-santri petang kudus saja. Orang yang suka baik fokus dah petang kudus saja. Orang yang tolong lah siapa tu dah petang kudus saja. Pengaturan kanjiran kebagusan ke fit petang kudus saja. Orang yang suka bersyukur kalau bantuan kudus saja. Pengaturan kanjiran kebagusan benar orang yang suka baik fokus dah petang kudus saja. Kudus saja umat Islam laki maupun bini. khususnya pemirsa pengajian Banyu Giron sampai lah tinggal tunya. Pustaki Dekabu Misnaya Montor Tengah, Bucur Tengah Batu Marmal Pamekasan Sampola lah tinggal tunya Laras, Hari Jumat tanggal 14 Muharram 1444 Hijriah. Almater Sejak satu jenis sepuluh ratus itu sana. Epa tera benar-benar kau berani selamat dari siksaan Allah tu dengan hati surga setiap Selamatkan yang ridan Allah yang syafaat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat pun para ulama para ulia para syuhada para solihin. Malmatar kau pun tetia mentamanan syurga tak tetia curang neraka. Malmatar Ya cenek kalaban rahmat ipon Allah ben pengapuran Allah Buat malam antar kelaban sebab kenging barokah barokah pun saya kesebut berantak petan kulit saja serang anak foto petan kulit saja. Keluarga petan kulit saja santer santer petan kulit saja jemaah petan kulit saja orang yang saya tawasul kelaban petan kulit saja orang yang sangat orang kencaran kebakusan kau pun petan kulit saja. Menurut orang yang saya kebaik fokus dapatan oleh setajah, bahan setajah umat Islam, rakyat maupun bini. Al-Matar senantiasa mendapatkan keridoan, pengampunan, kelampuan, serang belas kasih sayang Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, hifayah, ayah, himayah. Allah, yang barokah barokah puan pengajian, barokah nak kefokusan, barokah para ulama, barokah para ulia, barokah para syuhada, barokah para solihin, barokah para guru, para pengasuh, para tambah barokah umar, barokah ilmu nah. Barokah rotana, barokah rezeki nah, barokah aban, barokah nak potona, barokah keluarga nah, barokah santai santri nah, barokah jemaah nah, barokah jamiah nah. Barokah perjuangan, barokah pengorban amat terima kasih. Nah. Kini tambahan taufik serah hidayah Ibn Allah subhanahu wa ta'ala Tidak jadah Ibn Patawatun Allah Mentara berada kecumperan, kecumperan, kekompiran, kekompiran, kepungan, kepungan, kebahagiaan, kebahagiaan dunia akhirat. Baiklah kesusahan, kesusahan, kesempakan, kesempakan, keserbekan, keserbekan, kelekuan, keselekuan. Kalau mentara berkuat majerotan, kalau bantumpang, kalau tak putuk aku ya otang, kalau sudah berjalan potang, potang. Semoga berjumpa rezeki oleh rezeki yang halal dan barokah. Ibn Husnul Khatimah lancang umur dan bertakwa Allah benda Nabi Allah. Lancang umur dan menjunjung tinggi akaman Allah. Ibn Sehat berselamat aman di jajapan dan musibah. Dipendari di menjana dan malapetaka. Selamat dari petana petana selamat dari kedolim dan syadolim dari tingkir oleh si tingkir dari terdapat dan istilah pada yang istilahnya lagang dan saya ganggu selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kerdin ate, kotor ate, petang ate, kering ate, kering ate, lopan ate, maten ate. Almatere parengna eh, penyingka dari kecelakaan entar ke keuntungan dari neraka entar ke suarga dari azab seksa. Inta adakan rahmat dari tu saya inta adakan pengampunan Allah dari ah, kebaikan kesalahan, dari kebaikan kebagusan dari takok entar ke aman, fakir entar ke soki, dari ini entar ke mulia. Almatara parena kuat iman kuat Islam. Bisa memperjuangkan agama Allah diundi dalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermalaman tari pada awal ilmu si banyak si manfaat si barokah. Ya, pada terkahajat kelawan kepang tercapai cita-cita dan sukses usaha. Nah. Ya, pada terkabul pada nyonan Allah hadi niat, Allah niyat wa ala kulli niyatin salihat ala niyatil qabul wa amami kulli sulu wa nayli ma'mul bihaqi sayyidin rasul. Abi bina abil batul sallallahu alaihi wasallam. Lohumul Fatihah. الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banyugira dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada itu nyaga dito namung sekecil. Namun di dalam perjalanan menuju kuburan. Menuju kematian. Tidak orang yang tak mati, mati kapti. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور setiap beaban panika mesti nyep-nyepen kenceran-kenceran, berdesan-berdesan dari sekapin kelakuan-kelakuan. Nika pekal e berdesin ke kapi ku laku dan iti ni kiamat. Tada setada berdesinah kapi berda berdesinah. Mun orang panik selamat taki dari neraka. E pemasuk kasar ke kini ke orang si ontong orang seontong beni orang sebanyak mo bila banyak pesen, nah banyak perusahaan nah setunya beni orang ontong dipanika orang saya jauh dari neraka siapa sakit dari suara maka tak usah kita penikah kaderui dak kakak sawakin nereng lain asa kaderui dak kepangka nereng lain tapi kutu kaderui ke orang-orang siapa kusla kona menuju surga. nah pak arte nandik pesa banyak mon olena ngeprang olena ngala andin orang Wala nang ala andin. Nakar. Kada arte na. Kasaukian ketika kecelakaan kepalangan. Tetapi orang yang sukses benih sebanyak persen. Tetapi tak sukses benih orang sendi Omar Raja. Omar Gantang benih. Orang sukses menikah orang se esapora tu sana kelakonnya kelakuan swarga suksesnya paman zuhzi anin nari wa dkhilal jannah faqad faz orang-orang sejewaki dari neraka so soaki dah kasar ke kini ke orang seuntung ini ke orang sesukses rogi orang menikah banyak penyatunyana keng masuk neraka. Tengki pangkat keng ke neraka. Kan benih sukses. Kan rogi. Ini kebekal kecewa aku laku. Tak terbujuk kelemen pangkat orang lain atau kelemen pangkat abad tibi. Cek terbujuk kelemen kesokin orang lain atau kelemen kesokin abad tibi. Beni jaminan orang sukses, beni jaminan orang ong. Orang si ongko ontong, ini penikah orang si cewaki dari naga. Ben, may pasaki dari kesat. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور kemewahan dunia keindahan dunia kesenangan dunia keuntungan dunia aneka namun sebagai menyamanan kenikmatan sepenuh kalaban tipu daya kenikmatan yang semu benih kenikmatan sesaungku dan ini kenikmatan semu ini ke kehidupan dunia cek nabang kehidupan dunia cek nabang keindahan kemewahan dunia tapi nabang keindahan dan kemewahan akhirat. Tunya panikah. Namun tipu daya. Orang yang sampai terhipnotis, dia sampai terpedaya, tertipu. Kalau ban kaudian, kan, tunjuk. Selalu ingat dekat patih. Saya temu orang ni kematian yang gamma. Ben bila saya mati. Wa ma tadri nafsum madha taksibu gada. وما تدري نفس بأي أرض تموت Orang dia tak ada, saya tahu. Apa saya lakukan laku? Apa keberadaan laku di rumah? Tidak ada yang tahu. laku napa orang ni kesempat ke angku ya pengajian napa sempat ke angku ya ke Allah napa sempat ke angku ya kebaikan perkusan amal-amal soleh nah, itu mungkin mungkin iman napa laku tetap iman tapi pang mungkin soki laku tetap soki buat tak pang tak pang Ada yang makan soki laku ejapok banjir lobet. Atau atau atau ke arogi bangkrut. Kan banyak orang yang ni. Tapi pangki, cakap dia nasib kita laku, tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Ramalan-ramalan ni kan banyak lopot pun ramalan. Sebab tak ada orang tahu nak, apa saya laku akin laku. Dan apa keberadaan saya laku. Dan orang ini kata tak tahu cek laku ni kematian apa pun tadi. Mati ni enggak amat tak ipang, kita ipang. Dan kadang orang ini kan antara ala labat mati. Mencanti bini kah? mebunga orang se kepatian mata tibit kita ada pak de koreng se mati ya de koreng se mati ala bete mata tibit jadi badin bedoreng teraka alabet rombongan mati bagai dua paling dek. Selain punya secara jalan. Saya tak saya pangki. Dan yang kamu orang ini kemati. Dan makin pada yang roman. Tapi untuk tepat dia ke pak dia, pak dia ke waktu nak mati ni ke pak pompo. Ya. Ialah mesti. Berada lantaran entar ke tempat pematian, Dan kadang tempat pemerintahnya tak kenal sebelumnya. Orang yang tak pernah depak ke tempat kenikah. Ternyata tempat mati ni boleh kenikah. Bila waktu nak ada orang uning juga. Dan waktu pun tidak akan bergeser sedikit pun. Wa idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastakadimun. Mungkin lah aja lah pandai kalau depak. Tak bisa minta mundur sekejap tak bisa. Maju lagi sekejap tak bisa, tak bisa mundur, tak bisa maju. Kalau kita tombak sampai kita apa ni keterpedaya, tertipu kalau ben arah tanah, kalau ben anak ah, sampai kalau pain dek ke Allah orang yang tertipu akan menjadi orang yang merugi يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدقواكم من الصالحين ولا يؤخر الله nafsan, إذا جاء أجلها wallahu خبير bima taamalun. Eh orang-orang seiman cek sampai Be'en eh, dia kalau pain ingat ke Allah Gara-gara arah tanah Gara-gara kasapa gara-gara anaan sampai kalau pain ingat dek Allah. Jauh sampai gara-gara orang panik atau pak sibuk kelakuan macam makin kesibuk kelakuan tapi jauh sampai kalau pain ingat dek Allah. Pain ingat tetap dek Allah dengan tempat kelakuan mun lakon ni ke tempat ni tengah sabar cak kalau pen ke Allah ni tengah sabar mun kelakuan apa ni kan ni tuku cak kalau pen ke Allah taala ni ke sabar ni tuku ni mun kelakuan ni apa ni kan ni tengah challenge cak kalau pen Allah taala ni tengah challenge ah, an anja sampai ngelupa aki dari ingat ke Allah gara-gara anak ustaz ingat dekat Allah Jangan sampai kelopen gara-gara arteben anak. Mun orang sampai kelopen dekat Allah kun gara-gara aratan, gara-gara anak, mak orang jadi orang-orang serogi. -orang Bolana berarti acung ada eki tunya etem pengben akhirat. Acung ada eki perang seros etem peng perang se kekal. Kan kekal rosak. Mungkin rosak. Mak teki situ sampai makalah ke perang se ben abadan ini, ngorban aki ni tibin kapi de apa selebrit ben sengkok jadi infak aki infak sunnah infak wajib akatia zakat infak kaki tak sampai otang tidak kasih farduh kasih wajib akad zakat. Sebelumnya datang mati. Sebelumnya datang mati. Min qabli ayat di ahadakumul maut. Walan munting dia datang mati. Orang yang bernikah terlambat. Pah ngocak. Rabbi laula akhartani ila ajalin ori Kusteh. Yang nak tunda aki. Tengah kunsa kecek. Kusteh. Abtina teru abeli boleh katunya kuste. Anto sakit sekecek saus namun kuste. Tak sabit abit penten kuste. Abtina kun teratopet antara lako bekus kuste. Tak aku nolai sekuni aki kuste. Terlambat. Barcoma. Detti mungkin lakaran. takut sek panikah. Iki pong-pong ki odi. Pong-pong ki iparingin kesempatan ben Allah. Ki mangkin pun waktu ni. Cik entar kena ki entar ke laku. Tak pangki pun tak. Patah beri. Tak bisa maju, tak bisa mundur. Jadi pong-pong sebelum mati. Pong-pong kita mati. Infakkan artah saya separeng akiban Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Belenca apa selera ceki aki sengkok ke ban kapi sebelum ada datang pat. Tinggal datang pat pompo pangocak, pola apa pangocak. Kusteh nyok na tunda aki tika kun sekece abdi na terwa sedekah. Pertama si paling e keteruen ben orang si mati ni keteruwa sedekah. Orang si mati kan tu sepaling yang kata rwencok saking kan abu di ketunjuk kun terlalu sedekah. Dari aku dari muljana sodakoh. Jadi ngucaki la wala akhir tani ajalin qaib fa sodakoh. Aptina minta tunda sekecil eki ajal kentuk ustep wala aptina terlalu sedekah. Si paling lah yang kata panik terlalu sedekah. Jadi mana sedekah pompong ki odi, pompong ki andi. Jak tunda-tunda boleh. Si paling ikat teruen ben orang si mati. Eh, Iki pandi ikat teru abadi boleh katunya. Kun teru sedekah. Ben abdina teru titi orang-orang si soleh. Teru nyosol nah kelalaian-kelalaian sedari ada mulah. Tapi wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Di Allah Ta'ala tidak akan diundur-undur lagi. Kalau sudah sampai pada ajalnya, tidak akan mundur barang sedikit pun. Barang sekejap mata pun tak bisa, tak bisa tunda. Wallahu khabirum bima ta'amadun. Allah maha teliti dia kepada apa sih lah kuaki mensampaikan kapi. Hatta ila jaa ahadakum ahadahumul maut. Qala rabbi rji'un. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. وإذا نفخوا بالسور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم النار فيها كالحون Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazibun. Teng dada teng ajal teng dada pak gau kau nama te bahmu cak abeli ya guste jutro abeli ya abtina guste pas abtina tro ala kau guste Kenapa saya eh, tinggal lagi abdi nak kewajiban kewajiban elak eh, kau nak kapi benar nak kusteh. Tak kun bentar melo jadi bacot je. Tak bisa je lah. Jadi lah ngadepin barzakh. Jadi ya. Badani alam barzakh sampai ke tina kiamat. Tak bisa beli boleh dekat katunya. Sampai dekat ke kiamat yang lai topes seropong eh, tiup sangka kala maka ada di antara mereka penikase ingat ka na sapu edi eh, ma napanya mana tare tana alen ka kanam pugla ta ikan rekan bon di ma bini di malakin lah. wala ita salun tak saling tanya bon tak saling tanya darina tegangah keberadaan ku laku tengah pola tindak kiamat. Ki ontong orang sebanyak. Kapa ku senah. Mon orang tempengan epon panik berat. Paula ika humul muflihun. Orang kini ke orang-orang sentong. Ni ke orang sukses kini ke nyaman. Mon kun polan tunyah. Cak sukses aki orang kun polan banyak tunyah. ومن خفت موازينه فأولئك هم ال... فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Monteng la amal lah ke bagus na ternyata sakonik la demang. Tak berdaan kecubaan na. Lah. Maka orang-orang jeda rogi. Orang gagal. Benar yang sukses. Benar yang gagal. Orang sepekal langkeng badan dengan jahannam orang gagal ekolap muana kalaban apoi kerang muana ayat-ayat sengkok sing bele kan lah depa keng tak parjaji tega parjaji tapi ingat ring tak parjaji ndepak ke akhirat kita nyaki kam labistum fil ardi adad sinin. Dia ramah. Kerasa nak ber kan? berada dengan bumi. Sa'abi dia sebidak tahun, betong puluh tahun. Alu labisna yauman aw ba'da yaum. Aduh. Mak kun ingat sesaar eh. Bahkan ingat sebagian hari kun tak sampai sehari. Ini tunjuk ternyata. Ini ketinggalan depan akhirat dari abid dan yang akhirat, yang tunjuk ni kerja kerja. Ini kata ada paksa hari ke atas sana. Betul je kita ingat tos apa boleh. Mungkin pun ada pak ke waktu ni kita bertobat. Mungkin juga ada dapat ke waktu untuk kita nyosolen kekurangan-kekurangan ngodoin wasanah ngodoin pejengah ngodoin kewajipan-kewajipan lain mungkin benda pak kibilik yang Ngantos kenapa alam yakni lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah kita dapat waktu nah orang-orang seiman jadi aku khusyuk atina ingat dekat Allah taala ki ngantos apa benda si antos ki orang. Dia orang abid dengan tu. Jika angkui eh, eki eh, iblis yang lakukan perkara-perkara hak. Justru mun mungkin laki tak kencang, pola mik du malam kencang, jika senikah. Mun mungkin lah tak kencang, du malam jika tak kencangan. Sebab semangkin tak kencang, ala kau kewajiban, nik sejan, meceleng dek ke atena, mekotor ke atena, mekering ke atena. Mekeli ke atena, sejen keli atena, eh, sejen berak ngelakon ke fokusnya. Jadi usaha sak paksa aki mangken dia, ponan mun laku jen melaratan boleh. Jen laku ni ke jen beren boleh. Ula yakunu kalladina utul kitab min qablu wa tol alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kathiru minhum fasiqun cakne ruen orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Aci jenci aci jenci sampai kelia dina. Dibu dina. Patah tireng fasik. Kelia dina. Dibu dina sejauh kafal kuzan. Neng itu nya panikah. Orang panika namung. Akasih orang entar melancong sekejap pun. Entar melancong. Kun lebet. Neng itu nya ni kun bet lebet. Neng itu nya ni kan namung. Lebet. sakit mun tinggal lah sakit tak bisa tan ngelakon nah kelakuan kelakuan sebisa eh waktu nak Tak remuh mula mati kesempatannya mangken cuken orang si paling untung iki panika orang setuli tuli entar dekat to ada dekat junan ipun Allah Imam Sibli ni kami tetap anjuk tojuk dengan setong tempat. Temu kuih-kuih ngangkui kalau buat angkui-angkui seindah-indah si fokus menarik. Maka sarang buat dus solihin panik pas iyan daren. Yang loken salam, ajawab salam. Pas endaren ketit asmator deka Abu Bakar Shibli man akrobu ashabi ke ilai. Pasera orang si paling semak di antara kanca-kancana ajunan. Si paling semak ke ajunan. Qala alhajuhum bidikrillah wa aqwamuhum bihaqillah wa sarahum mubadaratan fi mardatillah. Iki orang si paling sekut ngocak aki kalau bandikir dikir ke Allah. Si paling cucur kalau menhakkan Allah. Si paling tulih ala ko kepekusan nyopreh ridho na ha? Allah. Ini ke orang si paling semak. Terjata ada ke orang-orang bagus. Ini ke orang si banyak adikir ke Allah. Cepat adikir ke Allah. Cucur kalau menhakkan Allah Ta'ala. Tulih-tulih aku nyopreh ridana Allah. Orang-orang yang semati kat disak. Macam-macam keberadaan. Ilmu kau puran. Patoknya dia ada. Patokan boleh sama. Tapi nasib di dalam kopuran panik berbeda-beda. Sayyidina Maisarah bin Sulaim Ni kampung dia tanya Aki. Ajunan ampun lah abid. Seseta. Abid ampun seseta ajunan. Engki. Tapi kare na percaya dengan gini ki ubinyan boleh. Jauh perjalanan nikah. Mulai dari gula mati antara kemangkian ni sekecek nikah. Nikah saya atupin nikah. jauh. Sebab nikah terosan tak ada buang buun. Terus ke tiba apa? Petotor ajunan ke angkui orang-orang sigi odik entah. Maisarah bin Salim bin Sulaim. Kenapa saya eh, sampai yakin nasihat-nasihat dari orang-orang sikit odik? Ittiba'ul athar wa suhbatul akhyar yunjiani minan nar wa yuqarribani minal minal jabbar. Norok pun. Norok pun apa situ tidak lampan, lampan orang-orang sebagus ni kata orang. Norok dalam pan, dalam pan orang-orang bagus, pas akan cuban orang-orang bagus. Kini kasih bisa nyelamataki dari neraka, bisa masemak dek kajunan epon Allah. Nyarikan cecek ban seroban, termasuk kanca-kanca nenang e WhatsApp, kanca-kanca nenang e WA, dan nang eh Facebook atau juga eh media media sosial lainnya cekor sokor mana kancah kareng kus pekus salah akan cah bisa fatal seperti suhbatul akhra akhir akan cah orang yang kus pekus ni kebisa selamat dari neraka Masemak dek kajunan depan Allah Subhanahu wa taala. Mana Nabi Isa bin Rodan bin Zadan. Isa bin Zadan. Sampun dah set. Beliau kentoi periksanin. Kata kenapa? Kebadan ajunan. Sampun dah set kentoi. Isa bin Zazan beliau madhabu la ra'aital hisana fil khuld hawli wa kawiba ma'ha lisyarabi yatarannamna bil kitabi jami'a yatamashayna musbilati thiyabi Kula panikah Alhamdulillah aku lemak ni ka apa ring dari bidadari dari suarak. Nyampingin kula kanan kiri gula ni ka dari, Kanan kiri gula ni ka dari Bidadari dari saya nyapaki teeran ban inuman dan gula. Gula mun nginum. Gula mun ngakan eladinin bidadari. dari. Bida dari selalu neng nyeneng dan gulah. Melakukan bacaan-bacaan Al-Quran. Melaku, melakukan bacaan-bacaan Al-Quran. Keng mana bi orang sedang itu nyapa nikah ampunlah sik musikan kalaban musik musik si haram. Ha, ada ada widadar di sini mengumbandangkan lagu lagu Al-Quran lagu-lagu nang akhirat ya tamasyaina musbilat tiabi ing ajalan dari kini ka nyenengin ka gula angku ya ebabir eh, ngelebir insyaallah orang-orang senenengi tunya panik ampun lepaya kulaku ning akhirat panik sepekal kaya kulaku sepekal seneng ulaku sebekal muljah, ulaku sebekal selamat semak dek kajunan ipun Allah subhanahu wa taala Hamad bin Salamah Sampun aset نكتابوين من الله تعالى طالما كددت نفسك في الدنيا فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعبين وراحة المتعبين محمد بن سلامه beun lah cukup mapaya abek ni ning waktu itu nya beun mapaya abek kang ku yang pek teka sengkok kang ku amal-amal soleh paya beun ning itu nya setiap ban sengkok pekale pa abit ke seneng na bekal epa eh, abit kontong na beun kontong na beun kang ku selama-lamanya Untung mun orang mungkin panikah. Mapaya abe kangkui atuat ke Allah. Tidak sampai kita apa ni keterlena. Kalau ben lebur sebenarnya happy, kemudian sampai kelopain dek Allah. Sampai kelopain dek ingat dek Allah Ta'ala. Ingat dek akhirat. Menabi kita apa nikah Tero. Api-api ini Lepas di media-media sosial. Angkui keangkui perjuangan. Dek remes bisa sama kuat Islam. Si bisa sama jajah Islam. Si bisa sama menang Islam. Cak angkui kalau keangkui angkui. Gun burle buran melol. Orang-orang kafir penikah aneka eh dalam media-media sosialnya apa ni guna ki kang ku ke mana ditereng Islam kutu tungak negari yang Islam neka, ka lupa darat sampai-sampai kalau pain deka agama ni guna aki media-media sosial mereka akui perjuangan, akui kecerdasan Islam, akui kemenangan Islam melawan orang-orang ahlul batil. Ahlul batil panika ampunlah berjuang luar biasa. Mati-matian mereka panika berjuang. Kangkui melemahkan Islam dan umat Islam. Nah kita cak sampai tenurok dekat mereka. Tapi mereka alul batil sebisa norok dekat kita. Male bede ngusanguh tangkui alam kubur, male kebaisang udah ke kehidupan akhirat. Kalau udah oh, pak akhirat penikah, orang ampunlah sulit kangkui mendapatkan tambahan kepekusan kecuali pada orang-orang Saudi menikah sengingain andi anak potoh si bisa ngingain Orang kopur ni kamu tengah pun leda tengin ke kopur na ben teretan teretan na ben orang yang saya kenal. Ni ke senang lebih senang tempang ben ida tengin orang-orang yang saya tak kenal. Ma'amin rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu ila sta'na sabihi wa radda hatta yaqum. Mengapa Allah datang orang ni kentar ke kau pun terayatan. Tujuk ni yang kau pun Senang orang kau pun penikah. Meni nyolokin salam. Ajawab salam. Ben ipangkiin benda yang kau pun Orang penikah selama ki berada dengan ilmu kau pun ha, selama laki orang penikah. Nenang eh. Kau pun penikah. Tak nyingka dari kau pun penikah. Maka orang ahli kau pun penikah. Mangkiin sampai nyingka hatta yakuma sampai nyingka orang ini muntilah nyingka huru tak nemunin tak mangkin lebat ni kau pun nak apa boleh sampai neng neng kan lebat pak pergi pas tempat kasih kenal arsa bunga kasih orang kenal pas ngolok salam ini karsa bunga pas ngki uning ring ring kuburan kisah uning aduh tepak ketangan tepak ketang boleh tepak ketang kenalan tepak ketang tetang Lebat ni kuburan ini kayak pangki bening kuburan kisah Mungkin tepak kau orang yang tak kenal tapi ngolok salam Kita jawab salam makasak kengkun pada tak kenal dia. Manabi Asim Al-Jahdari sampuna oleh dua tahun setelah. Ini kepahai pareksan ini. Ajunan kena pun leset. Lah Engki. Terus sampai ini kebenaran kamu semakin. Ana wallahi fi radatin min riadil jannah. Dan pula makin Alhamdulillah. Wa demi Allah. Badan yang iman tamanan suarga. Kula apering bencakan cacakan cah. Pen malam gula panika amat jelas. Pen malam gula panika apol kompol. Pen malam, malam Jumat. Sampai ke kulaku. Gula nika apol kompol ben sekancaan. Gula kompol entar acabis jaga bakar bin Abdullah Al-Mazani. Neneng saat gula nikah cak cacaan tentang kafir sampean sebenarnya. bening itunya. Dak remah nuruh, dak remah nuruh tang tatang kesi anya ma anur dok remer wa afak rempek ni kopuran ben malam jumat sampai ke gulaku gulaku kita tetap kian ajsadukum aum bi arwahikum na pagen to sa kompol kento sampai bence sa tanapa namung erona ah? ya, yo erona Arron na siya tapangki. Manika arron na pada arron na kaisa. Mon po ito na punten. Ta akompol. Sa akompol pa ni na. Terus mon dan kula tepan na zero ka ajunan. Ajunan pa oning. Eh. Abo. Kula ni ka oning. Tepan sampian ni ka aziaro ka dan kula. Lebih-lebih tepat na nang eh. Jumat. Jumat. Ewak tanah Jumat sampai ke hari setok sampai ke metu are nak are ahad. Niku lakalan sengaja ngebek ngambek. Apa napa mata setiap hari? Ya cak rengkun Jumat si aku. Si mulja kun Jumat. Orang sebanyak ala kefokusan dengan Jumat. Anak foto. Orang se ngatoren kencaran kefokusan hari Jumat. Mun setoh kun puasa semak ke Jumat. Macam-macam. Keberadaan-keberadaan orang-orang sebeda dan ini eh, dalam kokuran. Manabi Hasan Al-Qasab. Al-Qasab. Ini kebiasaan entar dek Muhammad bin Wasi. Saben-saben pagi aku akompol panik. Saben-saben pagi ada setok. Pas ada areng bareng entar ke kuburan. Ngolok salam ning kuburan, adua kang kui orang-orang ahli kubur dengan pola sada doa buru mulai. Akhir apa senang? madhabu Hasan Al-Qassab kento dekke kan ke Muhammad bin Wasi. Apa napa makhluk hari itu melolo mata ngireng hari Senin saos menabi aziar wa kekuburan kento. Mas madhabu Syekh Muhammad bin Wasi ni ke madhabu. Innal mauta ya'lamuna bi zuwarihim yawmal jum'ati yawman qablaha wa yawman ba'daha. Ani gula ngiding keterangan bahawa orang-orang si mati panikah. Mangkin de ko orang-orang si aziarah. Ko ko purna nang hari Jumat. Ben sehari sebelumnya, sehari semarin. Jadi hari Jumat, ben sehari sebelumnya. Berarti mulai Kamis. Kemis. Ben sehari sebelumnya berarti hari setok Berarti mulai ni kemis, Jumat setok Ni kemangkiin bolan. Maka nah, gula entar kantor nikah. Lako entar montak. Ini salah setok saya telok ni. Senin, ah, kemis, Jumat setop. Kemis, Jumat setop. Anapa mak tepat ke Jumat? Inki pola na mulja na Jumat. Mak hari Kamis pola na ki semak ke perang semulja. Ke hari semulja. Setoh cukan pola na semak ke hari semulja. Aneka hari boi narok mulja. Mana bi mak nyemak ke semulja. Sekentu cukan kita panika bekal mulja. Mana bi mak nyemak kareng mulja. Nyemak kareng mulja. Bekal mulja. Neng itunya maupun neng akhirat langkong langkong. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam materi sawa siapa yang manfaat di dunia dan dunia wal akhir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma daqat illa farajah Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salat amdin kullat hilatu wa rasulullah wasilatuh andalaha ya ilahana li kulli karbin azim. Wa rajmanahu fi bismillahirrahmanirrahim. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير عسير سهل يسير اللهم يسر لنا لليسرى وجنبنا العسرى اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا علمنا ولا تؤذنا علينا وارضنا وارض عنا اهدنا سبل السلام صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Pemirsa pengajian Banyu Giron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laku forsil nanang e kaleng kian epon Yai Jamil. laras ne kelen ke nepon ki jamil tang ke epon ki jamil nyai hasina iki panikan ing kecamatan kelis pamekasan laras epon neneng e kelen ke nepon ki lutfi jazuli manabi dari kantor kecamatan kantor kecamatan ni ke timur namung 100 meter di kantor kecamatan Gelis, Pamekasan. Nika namung 100 meter. Yang oleh 100 meter ini kapasanan eh, di laut. Ini pada pulau pul Insyaallah Allah ini kak Lisa. Pas ke laut sekonik namun. Sekonik. Kalau sekonik apa ada pak dek kelengkian ini pun Kiai Lutfi Jazuli sekadar itu pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.